Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, kita coba membuat tutorial ucapan selamat kepada bayi yang baru lahir uh, eh, desainnya kita buat yang instagram post kita yang blank kita pilih elemen eh, karena untuk bayi yang baru lahir itu biasanya kita pakai bentuk hati ya kita bisa pakai bentuk hati nah, ini bisa kita duplikat seperti ini uh, misalkan bayinya laki-laki kita bisa buat kita bisa pakai warna biru atau misalkan kalau perempuan kita bisa pakai warna pink nah seperti itu kita ibaratkan perempuan saja eh, laki-laki ya sorry seperti ini kita sudah dapat patternnya kemudian eh, kita coba cari bentuk mainan laki-laki ya bayi laki-laki kita pakai elemen kita coba pakai ini sini ada warna kalau ada yang dirasa kurang cocok bisa kita rubah 现在不是公司接。 akhir dini untuk teks <clears throat> karena untuk anak-anak jadi kita coba cari eh, yang, tidak terlalu keras kesannya a tinggal kita spot